Hagan sus apuestas, amigos. ¿Se va a ganar esto <laughs> no? ¿Es una serafín? No. No sé qué hace. No sé cómo jugar contra esa cosa. ¿Para serafín support? ¿Me toca contra serafín? ¿What? No. Si sigo teniendo cortes así, o sea, de que se traba por mi internet, voy a tener que dejar de jugar luego de esta partida. creer que no lo vi venir. Tengo que fijarme más en el mapa. How do, fellow kids. Se acabó. Si yo me voy, te llevo al infierno contigo. El hambre de Serafín. <laughs> Se gastó todo nada más para matarme. Ah, no sé, si dato se lo hubiera dado que sí, pero si alguien más le da que sí, yo también le voy a dar que sí, porque por alguna razón necesitas cuatro votos para rendirse aquí y no tres. Vamos, amigo, te puedes. ¡Oh, no! ¡No! <laughs> ¡No puedo creer que es un sí medio! ¿Eh? ¿What? ¿What? Sigo sin creer eso. O sea, tenían todas las de ganar. Ok, ahora sí me voy a bater. ¿O no? Yo creo que le pego acá. ¡Oh, no! ¡Hola, auxilio! a XD. Yo estoy recuperando la confianza en mí mismo, amigos. ¿Cuál es el campeón más molesto en su opinión? ¿En opinión? No sé, todos son molestos. <laughs> Luego me da risa cómo hay partidas desde así normales y todo el mundo eh, ¡Ese no fue mi intención. No lo quería matar. Imagino por qué se vendieron. Sí podíamos, pero pues no tiene caso obligarlos a jugar si no quieren. Se me hace raro que Nautilus no vaya más agresivo. O sea, si agarrara un gancho, con eso nos mata a las dos. Ah. No hemos podido tener una partida completa en todo el stream. Pensé que casi se iba a meter. ¿O no? Bueno, había sobrevivido. No en mi guardia, hijo de... <laughs> ¿No que muy valiente, Talon? ¿Es neta? Bueno, en todo el stream no pudimos tener una partida completa, lo cual es muy triste, pero me divertí. Es, es lo que cuenta.